ядролордун бөлүнүшү тез нейтрондорду пайда кылат бирок урандын ядролору алардын таасири астында бөлүнбөйт эгерде нейтрондор тез жайласа чынжыр реакциясы уланат графит кадимки жана оор суу нейтрондорду дээрлик сиңирбестен жайлатат бул заттар нейтрон жайлаткыч деп аталат